ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን እየረሳው ወደፊት ሄዳለሁ። ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶታል አፌን ዝማሬ አያገኘኝም ጭገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን ወደፊት እንደገና እንደገና እንደገና እንደገና ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ኃይል እንደገና እሳት እንደገና መንፈስ እንደገና ጩኸት ልስማ ከመሳሪያው ጋር ጩኸት ብቻ ጩኸት ብቻ ጩኸት ብቻ እልልታ ብቻ ከመሳሪያው ጋር ዝቅ ዝቅ ዝቅ ሊቆም አይችልም ነገሬ ሞልቶታል አፌ ዝማሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳ እንደገና ጩኸታችሁ አይሰማ፣ ክብር እንደገና፣ እሳት እንደገና፣ ኃይል እንደገና፣ ጩኸታችሁ አይሰማ አልችልም ነገሬ አያገኘኝም። ህይወቴ ላይ ጭንገፋ የለም የሚል ከትላንትናው የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ኋላዬን እየረሳው ወደፊት የሚሄድ ሰው ብቻ ከኔ ጋ እንደገና እንደገና ጩኸት አይሰማኝም። Degana, Kümmel Degana, mach was in Degana. Tuata, Twaisama, Waisama, Waisama. Waide. What of it? What of it? What of it? What of it? What of it? What of it? What of it? Mucha. Gama Sarioga. Tua. Wait. Junger! Sing, sing, sing! ኢየሱሴ ወዳለሁ ስይ ስይ ስይ ስይ ስይ ሊቆም አይችልም ነገሬ አያገኘኝም ጭንገፋ ጠላቴ ቢዞር ቢለፋ ከትላንቱ የተሻለ ነግሮኛል ክብር እንዳለ ዋላይን እየረሳው ወደፊት ሜዳለ እንደገና እንደገና እንደገና የታ የታ የታ ክብር እንደገና መንፈስ እንደገና ኃይል እንደገና ጩኸት ያለው አለ በለው በለው ሰዎች ያወራሉ አይሄድም እያሉ፣ ብዙዎች ያወራሉ አይወርስም እያሉ፣ ብዙዎች ያወራሉ አይችልም እያሉ፣ ብዙዎች ያወራሉ። እኔ ግን እሄዳለሁ መቶልኛል ቃሉ። እኔ ግን እሄዳለሁ የሚሄድ ተሆነ የሚሄድ ብቻ ያወራሉ አይወርስም እያሉ ሰዎች ያወራሉ አይችልም እያሉ ሰዎች ያወራሉ እኔ ግን ይሄዳለሁ መቶልኛል ቃሉ ወላ ጭዋት ብቻ መፈጸሙ አይቀርም። የኔ ነው ዘንድሮ፣ ያቺ ነው ዘንድሮ፣ የእኛ ነው ዘንድሮ። የተናገረኝን ስለሚፈጽመው ስለሚፈጽመው ሁልጊዜ አምነዋለሁ። አባቴ ታማኝ ነው። የታል የታል የታል ጨብጡት ጨብጡት እንዲህ በሉት ትንቢት ሰምቻለሁ በሉት እስቲ። አራባጃካታቻካ ቡራጃካያ ወይኔ እስቲ ትንቢት የሰማችሁን ያንሳና ትንቢት ሰምቻለሁ በለው። ትንቢት ሰምቻለሁ ተሻግራል ብሎ ሆኖልሃል ብሎ መፈጸሙ አይቀርም ያንተ ነው ዘንድሮ አጫጋጫጋ ወላይ አይቆምም ነገሬ ኪዳን ገብቶልኛል በእኔ የጀመረው ገና ይቀጥላል። ሟርተኞች ቢኖሩ ብዙ ነገር ቢሉ የነገረኝ ትንቢት ጩኸት ብቻ እንደገና እንደገና እንደገና ወደፊት ሄዳለሁ። እየሰማኝ እገሰግሳለሁ። የሚሄዳለ ገና እወርሳለሁ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ! እልልታ ጨብጡትና ትንቢት ሰምቻለሁ በሉት። ትንቢት ሰምቻለሁ ከሰማይ ከሰማይ ሆኖልሃል ብሎ ተሻግረሃል ብሎ መፈጸሙ አይቀርም ዛሬ አቻቻቻቻ መፈጸ አይቆምም ነገሬ ኪዳን ገብቶልኛል ገና ገና ገና ገና ገና ገና ወጀብ የማያስቆመው ሰው ወሬኛ የማያስቆመው ሰው ሟርተኛ የማያስቆመው ሰው ችግር የማያስቆመው ሰው ወደ ላይ እኔ ነኝ ወይ ወይ እኔ ነኝ Minoro